Siemanko! Siemanko, witam w mojej kuchni. To moje podanie na kwadratową masakrę Junior. Pochodzę z Community 1.8, ale też często grywam na 1.16. Lubię nagrywać odcinki na YouTube. Jeszcze jak? Czemu ja miałbym się dostać na kwadratową Junior? Nie wiem. Jestem kreatywny, mam dużo zapału do pracy, a to co najważniejsze, lubię ludzi, umiem z nimi rozmawiać. Umiem robić dymy jak Ron Corwin. I mam doświadczenie w tego typu trybach. Nawet miałem edycję swojego serwera Survival Plus Guildie.